We staan hier nu in een sleeplift. En bij een sleeplift is het altijd erg belangrijk dat je hier gewoon kalm houdt en recht naar voren kijkt. Zeker in een sleeplift met ballenstoel is het handig dat je je voeten dicht bij elkaar houdt. Op die manier blijft de paddenstoel mooi geklemd tussen je benen en zit je een stuk comfortabeler op de sleeplift.